амперметр чынжырга керектүү прибордун ток күчүн аныктоо үчүн удаалаш туташат эгерде чынжыр удаалаш туташкан приборлордон болсо анда амперметр чынжырдагы бир эле ток күчүн көргөзөт